大家好，今天我们来讨论第十七个技巧：不要选择，保持在中间，直到这段经文就只有这样，就好像任何科学的经文一样，很短，但即使只是这几个字，也能够完全蜕变我们的生命。保持在中间。 佛陀就是根据这段经文来发展他的整个静心技巧，他的途径被称为中道。佛陀说，永远都要停留在中间，每一件事都要这样。有一个王子须达凡来接受佛陀的点化，佛陀点化他成为门徒。 那个王子是一个很稀有的人。当他成为门徒的时候，被点化的时候，整个王国都感到非常的惊讶。他们不能相信，不能相信，须拉凡王子既然会成为一个门徒，甚至没有人曾经想过这件事，因为他是属于这个世界的人，放纵在每一件事情里面。 放纵到极点，他的周围不是酒，就是女人。然后佛陀突然来到那个城镇，王子去参加他的答显心灵的聚会。他拜在佛陀的脚下说：“请你点化我，我将离开这个世界。”那些跟他一起去的人，甚至都还没有觉知到，因为事情。 发生的太突然了，所以他们问佛陀：“这到底怎么一回事？这是一项奇迹。须拉凡并不是那种人，他的生活很奢侈。直到目前为止，我甚至无法想象须拉凡会当门徒。所以，这到底是怎么一回事？你是不是对他做了什么？” 佛陀说：“我什么都没有做，头脑很容易就可以从一个极端走到另外一个极端，那就是头脑的方式。所以须阿凡所做的并不是什么新鲜事，它是可以被预测的。因为你们不知道头脑的法则，所以你们会觉得那么的惊讶。头脑会从一个极端。” 走到另外一个极端，那就是头脑的方式。所以，它每天都在发生。一个疯狂追求财富的人，会抛弃一切，成为一个裸体的乞丐。我们会认为这真是一项奇迹，但是它并没有什么，它只是一个平常的法则。一个没有疯狂追求财富的人，不会气数。 因为我们只能从一个极端走到另外一个极端，就好像钟摆一样，从另从一个极端走到另外一个极端。所以，一个疯狂追求财富的人，将会变得疯狂的反反射他。那，但是那个疯狂仍然存在，那就是头脑。一个只为性生活的人。 可能变成一个禁欲者，可能会变得与世隔绝，但是那个疯狂仍然保持。之前他只是为性在生活，现在他将会只为反对性而生活。但是那个态度、那个方式仍然保持一样。所以，一个禁欲者并非真的是超越性，他的整个头脑。 都是性导向，他是在反对，而不是超越。超越的方式一直都是在中间，他从来不是在极端。所以佛陀说，这是可以预测的，并没有什么奇迹发生。头脑就是这样在运作。须达凡变成一个乞丐，一个门徒，他变成一个和尚，不久之后。 佛陀的其他门徒看到他走到另一个极端。佛陀从来没有要求任何人裸体，但是须拉凡变成裸体的，佛陀并不赞成裸体。他说这只是另外一个极端。有一些人为衣服而生活，就好像那是他们的生命，但是有另外的人变成裸体的。 但是，这两者都是相同的事。佛陀从来没有教导裸体，但是须阿反变成裸体的，他是佛陀的门徒里面唯一裸体的。他变得非常折磨自己。佛陀允许他的门徒一天吃一餐，但是须阿反两天才吃一餐，他变得非常消瘦。 当其他的门徒都坐在树荫底下静心，他就偏不坐在树下静心。他一直都坐在太阳底下。他是一个很美的人，他具有一个非常可爱的身体。但是，在六个月之内，没有一个人能够认出他是同样的那个人。他变得很丑、很暗、很黑，好像是被被烧过的。 有一天晚上，佛陀去看须拉凡，问他说：“须拉凡，我听说在点化之前，当你是一个王子的时候，你常常在弹西达琴，你是一个很棒的音乐家。所以我想来问你一个问题：如果那个琴弦变得很松，会有什么事发生？”须拉凡说：“如果那个琴弦变得很松。” 那么就没有办法弹出音乐。然后佛佛陀说，如果那个琴非常紧，太紧了，那么会有什么事发生？薛达凡说，那么也是没有办法弹出音乐。那个弦必须维持在中间，不能太松，也不能太紧，刚好就在中间。薛达凡说，要弹西达琴很容易。 但是只有一个师傅能够将琴弦调得很正确，刚好在中间。所以佛陀说：“因此我必须告诉你，根据这六个月以来我对你的观察，在生活中也是一样。那个音乐唯有在琴弦既不会太松，也不会太紧，刚好在中间的时候，才能够弹出来。所以。” 要气数是容易的，但是只有一个师父知道如何处于中间，所以须拉凡要成为一个师父，让这些生命的琴弦保持在中间。每一件事都是如此，不要走到那个极端，或是走到这个极端。每一件事情都有两个极端，但是你只要停留在中间。 但是头脑常常会忘记，那就是为什么这段经文说：不注意的头脑，你将会听到这个，你将会了解这个。但是头脑不会将它记下来，头脑会一直继续选择极端。极端对头脑有一种吸引力，为什么？因为在中间的话，头脑就死掉了。注意看一个钟摆，如果我们有。 任何旧时钟的话，注意看那个钟摆。如果我们让它走到极端，它整天都会在那里继续摇摆。当它走到左边，它就累积要到右边的动量。当它走到右边，不要认为它是在走右边，它是在累积走到左边的动量，所以它会左右两极之间摇摆。 当我们让那个钟摆停留在中间，它的整个动能就丧失了。那么那个钟摆就会变成没有能量，因为那个能量来自于其中的一级，然后那一级会将它抛到另外一级，同样的动作又重复而形成一个循环，那个钟摆就会继续摆动。如果我们让它停留在中间。 它的整个活动就会停止。我们的头脑就好像钟摆一样。如果我们每天仔细观察，我们就会知道，我们在其中的一集决定一件事，然后我们就会移到到另外一集。我们生气，然后我们后悔。我们决定不，这是不够的。现在的我将永远不生气，但是。 我们并没有看到那个极端，永远不就是一个极端。我们怎么能够那么确定说我们永远不生气？我们是在说什么？再想想看，永远不吗？我们可以回想我们的过去，看看我们已经有多少次决定我将永远不再生气。当我们说我将永远不再生气，我们并不知道。 借着生气，我们已经累积了到另外一个极端的能量。现在我们觉得后悔，我们觉得很不好，我们的自我形象受到打扰、动摇了。现在我们已经没有办法说我们是一个好人，我们已经没有办法说我们是一个宗教人士。我们生气，一个宗教人士。 怎么能够生气？一个好人怎么能够生气？所以我们就以忏悔来重新得到我们的好，至少在我们的眼光里，我们可以觉得自在，因为我们已经忏悔了，而且决定不再生气。那个动摇的形象再度回到原来的状态，现在我们觉得比较自在。 我们已经移到另一个极端，但是那个说我将永远不生气的头脑将会再度生气。当我们再度生气，我们就完完全忘了我们的忏悔和我们先前的决定，什么都忘了。生气之后，我们会再度做决定，再度忏悔，但是我们从来没有去感觉。 那种自我欺骗，他一直都这样。头脑从愤怒移到忏悔，从忏悔移到愤怒，停留在中间。不要生气，也不要忏悔。如果生气，那么就请我们至少不要忏悔，不要走到另外一个极端，停留在中间。说我生气，我是一个不好的人，一个暴力的人。 我生气，这就是我。但是不要忏悔，不要走到另外一个极端，只要停留在中间。如果我们能够停留在中间，我们将不会累积那个动量，我们将不会累积那个再度生气的能量。所以这段经文说：“不注意的头脑保持在中间，知道这个‘知道’是什么意思？” 直到我们的头脑爆掉，保持在中间，直到没有头脑。先生和太太持续在吵架。多少世纪以来，有多少的知、商、师、忠告者和伟人，他们一直都在教导如何生活和爱，但是他们却继续在吵架。弗洛伊德首知觉知到那个现象。 每当我们处于爱之中，所谓的爱，我们也同时进入恨。在早上的时候，它是爱；到了晚上，它就变成恨。那个钟摆继续在移动。每一位先生和每一位太太都知道这个，但是弗洛伊德具有一个非常神奇的洞见。弗洛伊德说，如果有一对夫妻停止吵架，那么 我们就可以知道的很清楚，那个爱已经死掉了。那个跟恨和吵架一起存在的爱无法维持。所以，如果我们看到一对伴侣从来不吵架，不要以为这是理想的伴侣，他们根本不是伴侣。他们平行的生活在一起，但是并不是为了跟对方生活在一起。 他们是从来不相交的两条平行线，甚至在吵架的时候也是不相交的。他们两个人都是单独的，只是平行的在一起。头脑必须移到相反的极端，所以现在的心理学给出较好的建议，那个建议是较好的、更深的、更具有穿透力。他说：“如果……” 我们真的想要爱，用头脑爱，那么就不要害怕吵架。事实上，我们必须很真实的吵架，这样我们才能够走到另一外一个真实的爱的极端。那么到了晚上，我们就能够爱。头脑将会累积那个动量。平常的爱没有办法不吵架而存在，因为头脑必须移动。 唯有不是头脑的爱，才能够不吵架而存在。但是这样的话，它就是完全不同的一回事。这段经文很棒，透过它可能会有奇迹出现，所以试试看。这段经文是为了我们整个生命，我们不能够只是有时候练习它，我们必须持续的保持觉知，不论在做事、走路。 吃东西，在关系中，或是在任何地方，都要保持在中间，至少要尝试。我们将会感到某种镇静在我们的内在产生，某种平静来到我们的身上，有一种宁静的中心在我们里面成长。即使没有成功的刚好停留在中间，也要试着尽量在中间。 渐渐的，我们将会感觉到中间的意味什么。不论是什么情况，恨或爱，愤怒或忏悔，永远都要记住相反的两极，然后停留在中间。迟早我们将会碰到那个精确的中间点。一旦我们知道它，我们就永远不会再忘记它，因为那个中间点是超越头脑的。 一切的心灵性，就是意味着那个中间点。今天分享到此。